me perdí Después descansé, me cansé, nunca huí Siempre tu vajilla, siempre tu vajilla Aunque no parezca el mismo Y si después desperté y no te vi, me perdí Después descansé, me cansé, nunca huí Siempre tu vajilla, siempre tu vajilla Aunque no parezca el mismo Y si Marcha la gloria loca mi suerte Marcha mi memoria por recuerdos del presente Talla por en la noria, talla por los de siempre Yo esa sé bien quién es mi gente Y con eso la estoy relajado mi mente al fresco Ya ni sitio hay miedo, solo valor fresco. De barrio niño siempre y por supuesto Agradeció siempre el que estuvo apoyando esto Y le y se Sevilla ruina el parque de la rata Las mochilas parecen cascabeles con la lata, La vecina y llamando encima que su portal lo ponen de plata Ya no hay nada que hacer si eres el mismo Si por mucho que cambie por fuera, por dentro clava siempre el ritmo Mira que menos perdido niño También a los verdes y acabé rodeado de mil No buscamos el premio, ahora esto sí es serio Me froto la mano y pongo un buen balón al medio serio Yo sí que es serio Yo con mis hermanos tú la lámpara para ver si sale el genio Ey, yo, suena bien Al político del cuello, el perro por el arnés El final se hace camello, el niño por algo Si nosotros estamos dentro por arte que te creas Que no hemos sufrir mal nacido Si no me lo creo porque me río Será que estoy dejando de ser un puto crío Daño poco a poco like a fusion Wiki solo y mezcla de abuso Juan corte y AKA y sucio Bajo el bloque y pregunta Juso que un perro diciendo que ya dejado mi grupo Barrio Cuatro y punto Si es de Santa nuestro asunto Lo perdí a una yagua casi todo el mundo Y perra a casi todo el mundo Dice Juan Cortés y hoy Dice jeta y peleas con el triunfo tu diploma de llena inmunda Hasta codilla hasta que te hundas puma de espuma Sello tus lobitos en la bruma Haciendo dinero por la ropa antes que se consuma Y se consuma y se consuma, se consuma.